me säästaksime omajagu raha ja hoiaksime loodust, kui ei laseks toidul raisku minna. selleks järgi igapäevaselt kolme lihtsat põhimõtet. esiteks, planeeri oma oste ja koosta ostunimekiri. teiseks, säilita toitu õigesti. ja kolmandaks, kasuta ära oma toidu ülejäägid. kuidas seda täpsemalt teha, vaata järele tarbitoitutargalt.ee